тамчылаткычы бар арабача бир калыпта эмес кыймылдайт анткени анын бирдей убакыт аралыгында өткөн жолу бирдей эмес бул учурда биз кандай ылдамдык жөнүндө сөз болуп жатат бул орточо ылдамдык орточо ылдамдыкты эсептөө үчүн дене басып өткөн жолду кыймылдын бүткүл убактысына бөлүү керек араба орточо секундасына 2 см ылдамдык менен жылып жаткан